Μια νέα πραγματικότητα ξεκινάει για όλους μας σε μερικές εβδομάδες. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει μάλλον τέλος Δεκεμβρίου, αρχές Ιανουαρίου. Στόχος της κυβέρνησης είναι ως αρχές του καλοκαιριού να έχει εμβολιαστεί το σύνολο των Ελλήνων πολιτών. Η ζωή βέβαια καταλαβαίνετε ότι αλλάζει για όλους μας. Πλέον το εμβόλιο, για να καταλάβετε, θα αποτελεί διαβατήριο προς την κανονικότητα. Και όποιο δεν το έχει θα αποκλείεται από αυτή. Όσοι εμβολιαστούν λοιπόν φαίνεται πως θα έχουν κάποια προνόμια. Ποια είναι αυτά τα προνόμια ελευθερία πρόσβαση σε χώρου συνοστισμού όπω οι συναυλιακοί χώροι, οι κινηματογράφοι, τα αεροδρόμια. Ενδεχομένω δεν θα έχει πρόσβαση στου χώρου δουλειά. Δεν θα έχει σίγουρα πρόσβαση στου χώρου διασκέδαση και νομίζω ότι σήμερα η Ευρώπη ανακοίνωσε ότι δεν θα έχει πλέον δυνατότητα να ταξιδεύει. Θα πρέπει να είναι απαραίτητο, παραδείγματο χάρη, στα πολυκαταστήματα, θα πρέπει να είναι απαραίτητο στα σχολεία. Μπορεί, ναι, μπορεί, μπορεί. Άρα διαβατήριο εμβολίου και για τα παιδιά στα σχολεία. Ε, άρα υποχρεωτικά να εμβολιάσουμε και τα παιδιά. Θεωρητικά ναι. Δεν νομίζω ότι τα παιδιά πρέπει να απέχουν από αυτό για πάρα πολλού λόγου. Αυτό που δεν μα λένε είναι αν κάποιο δεν έχει εμβολιαστεί, θα μπορεί να πάει σε μια συναυλία, θα μπορεί να πάει σε ένα εστιατόριο, θα μπορεί να ταξιδέψει. Άμα κάνει το τεστ. Από τη στιγμή που υπάρχουν ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια, δίνεται η δυνατότητα κάποιο να έχει την επιλογή. Εάν επιλέξει να μην το κάνει, δεν θα μπορεί να έχει τι ελευθερίε που έχουν άλλοι. Το διαβατήριο του εμβολιασμού πρέπει να εφαρμοστεί στη χώρα μα. Ε, αν στην Ευρώπη ή παγκοσμίω κατορθώσουμε να έχουμε ένα ποσοστό εμβολιαστέντων 70-80%, τα πιστοποιητικά δεν θα χρειαστούν προφανώ. Τώρα, αν πάμε σε ποσοστά 30-40%, Πιθανώ να σκεφτούν οι κυβερνήσει στην Ευρώπη ότι θα χρειαστεί να υπάρχει ένα επιπλέον κίνητρο, ειδικά αν θέλει να ταξιδεύει ή ειδικά αν θε να πα σε κλειστού χώρου. Τώρα, βέβαια, εκεί ανοίγει άλλη κουβέντα για το ιατρικό απόρριτο. Ε, αυτό μπορούν να βρουν έναν τρόπο. Και στον κινηματογράφο. Ε, μου, στην Κίνα έχουν το κινητό του και έχουν μια, ένα μπαρκότ που σου δείχνει πράσινο. Ναι. Που είναι αξιόπιστο και το παραδέχονται. Πώ στον αστυνομικό δεν δείχνει στο χαρτί που πηγαίνει τώρα. Αυτή τη στιγμή ο κόσμο είναι περιορισμένο, οι, οι ελευθερίε είναι πάρα πολύ περιορισμένε, βασικέ ε, ε δραστηριότητε δεν μπορούμε να τι κάνουμε. Επομένω, δεν πρέπει να το δούμε ω ένα τρόπο περιορισμού δραστηριοτήτων παρά ελευθερία hmm Είναι ουσιαστικά μια δήλωση ότι η συμμετοχή σε τέτοιου είδους δραστηριότητε, όπω είναι ο εμβολιασμό φέρνει ελευθερία. Πα, και έξω θες να βγεις και εμβολίο δεν να κάνεις. Σταμάτα να διστρεβλώνεις αυτά που λέω. Είπα γιατί να πρέπει να δείξω εγώ ότι έχω κάνει το εμβόλιο, πες μου. Γιατί είναι, είναι πράσινη κάρτα για να ταξιδέψεις, να βγεις έξω, να πας σε μια συναυλία, να πας σε ένα κέντρο διασκέδαση. Κακό είναι.